o castelo ali. Já estou é tonto. Subindo o elevador de Santa Justa. Como é que se desce? Para o mesmo é, caminho? É, é o outro lado, oh. tem outro. Ai, que giro! Que giro! Ah. Tem que fazer um 360 aqui. Aqui tem que fazer um 360.